ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೇನೋ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೇನೋ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ ಓದಿ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿ ಶಾನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದೆ ಮ್ಯಾನ್ ನಂಗೇನು ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಂಗೇನು ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋಮಾರಿ ಅಂದ ತಿಂಚಿ ಮಾರಿ ಏನೇ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ YNNI YNNI ಕುಟ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಓಡೋದ್ರೆ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ ಕುಟ್ಕೊಂಡ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ಹಂಗೊಂದು ನೋವು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ Ronnie a minute. Give me a minute.